И что же, всем привет, ребятки, с вами я, Гном. И что же, сегодня вы, как я знаю, пришли за тем, чтобы я показала вам, как устанавливать плащи на свой скин в Minecraft P. Как вы видите, сзади меня... Э стоит мой скин. Сейчас я даже покажу, как он выглядит. Эм, и для этого, ребятки, чтобы сделать вот такие вот плащи, вам не надо никакой взломанный Майнкрафт, можно простой, просто не взломанный, чтобы все было закрыто. Все равно у вас будет такой вот хороший плащик на вашем же скине. И что же, для этого вам понадобится два приложения. Первое приложение называется вот так. Вы увидите сейчас его в верхнем левом углу. Вот оно. Вот. И также в правом в верхнем углу вы увидите второе приложение, как называется. Ну что же, а давайте мы перейдем к первому приложению, которое нам очень сильно нужно. Ну а что же, ребятки, а вот оно и это приложение. Total команда. Да. Вы спросите, но ведь можно же через проводник все это сделать. Ну, я вам скажу, это будет очень трудно. И, кстати, также, ребята, э, э, я видео это сделаю немного большим, долгим. Потому что я буду э, все показывать вам очень понятно и медленно, чтобы вы все видели. И что же? Так, для начала вам нужно будет скачать один файл, э, который находится по ссылке в описании. А с помощью его вы как раз-то и сможете скачать себе, точнее установить и покрасить, и сделать все флеши свои. Э, этот файл я уже установил. Вот Сначала вы в этом приложении появляетесь здесь. Обычно у всех все вот так происходит. Тут э, две сторонки вот так делаются. Э, давайте покажу. Вот. Э, тут, тут немного трудно перематывать. А иногда у всех, у некоторых э, пополам экран. Чтобы вот так сразу было. Ну ладно. Не сейчас. Э, заходим сначала загрузки. Затем нажимаем выйти. И э, давайте я покажу, что это за файл сам. Э, так, games, games, games, games. Манжанг и ресурс пак. Точнее, нет, скин пак. После чего вы видите вот это вот. А сам э, файл будет э, выглядеть вот так. Плащ.zip когда вы скачаете его. И когда вы зайдете, то увидите э, в этом файле наз... другой файл под названием cap. Когда вы зайдете сюда, то увидите все остальное. Тут и cap.png, манифет, skin, skin. Что же, это нам нужно будет потом. Э -э для начала нам нужен будет скин у каждого есть свой скин. Ну, некоторые скачивают с интернета, некоторые делают сами. Что же, когда вы возьмете свой скин, но, ну, к сожалению, у меня сейчас в загрузках нету, хотя может и есть один скин. Так, сейчас сюда вот идем. Надо посмотреть будет. Так. Э, к сожалению, нет, у меня нет э скина. Но когда у вас будет скин, то э, надо будет... Ну, давайте я сейчас покажу. М -м, так. Переходим сюда. Games. Contract. Skill Pack. Вот. Вот я... Вот у меня уже есть скин. Например, э, чтобы его притащить, надо зажать вот эту фотографию. И после чего перетащить, Ну, давайте вот так покажу действий. Пока что. Вот, например, у вас в загрузках лежит свой скин э, на той стороне. Вы его можете вот так вот перетащить. После чего э, вам нужно будет положить его вот сюда, в кэп, переместить. Вот, все, скин ваш находится здесь. Также здесь и будет э, плащ. Ну, плащ будет весь зеленый. Для этого нам понадобится второе приложение, которое было в правом верхнем углу. И что же, также как саму, э, сам этот файл сюда перенести? Скинпак. Э, вот этот файл плащ тоже будет лежать э, в загрузках. Ну, как неудивительно, все поймут. После чего э, его надо будет перетащить как раз скинпад. Ну, я вам уже много раз показывал, надо сначала в Games зайти, затем minecraft.com или как там. А, после чего как раз скинпад. И сюда перетащить плащ Зип. После чего надо будет создать э, также тут новую папочку. Э, тут вроде бы надо будет сделать вот так. Э, а, ну, не очень помню, если честно, извините, пожалуйста. Э, вроде бы... Э, давайте на чем-нибудь протестирую просто. Даже сам геймс. Возьму сюда. А, э, после чего смотрите, что мы делаем. Мы открываем. Тут будет папочка кеп. Мы ее перетаскиваем с левой на правую сторону и нажимаем копировать. И после чего она здесь оказывается, как у меня. И вот вы сюда уже притаскиваете потом свой скин. Что ж, дальше. Как нам нарисовать свой плащ? Э, он у вас будет вот здесь вот. Только не как у меня лисичка, сердечко, а, просто простой зеленый. Но ну, вообще он сначала будет выглядеть вот так вот. А, его надо будет перетащить обратно. Вот так вот. Ну, я не буду перетаскивать, как так, он у меня уже есть. Вот, лежит. После чего у вас тут появится зеленый э, плащ. После чего нам нужно, нужно перейти во второе приложение, что мы сделаем прямо сейчас. Ну что же, ребята, а вот мы оказались во втором приложении. Как вы видите, тут нарисован бел квадратик, и вы думаете, а, так тут надо просто нарисовать. Ну, не так все просто. Сначала нам нужно будет зайти э, в белые листочки. После чего файлы. Вот они. Вот. Заходим. Заходим в папочку Games. com.manjan. Skin Pack. И тут у вас будет лежать э, вот такая вот конвертик со змейкой. Это будет ваш плащ. Когда вы нажмете на него, то вот что появится. После чего нажимаем назад э, на два квадратика вот эти вот. Э, и можно, конечно, вот так сделать. я не очень разбираюсь, как это делать, так что выбираю вот эти красные клеточки. Вот так вот. вот. После чего вы видите, что тут уже надо делать. Э, сначала я, когда посмотрел другой ролик, то я тоже сделал так же, как другой э, там пацан. Э, тогда вот я тут посчитал у него клеточки. Тут будет Видите вот эти серенькие? Вот тут будет 10, и там на другой стороне 10 наверху. А вот тут сбоку не надо, тут ровно все будет. Э, после чего, ну, в общем, вы можете у меня тут на видео вот так посчитать. Вот я даже приближу еще больше, чтобы легче было считать. Вот, посчитайте у меня тут сколько на сколько клеточек. Можете уже рисовать. После того, как вы нарисуете свой плащ, то нажимаете обратно. Э, опять на вот эти листочки. Опять. Э, нет, теперь сохранить. Вот эта вот штучка. Э, после чего у вас тут пишется имя. Заходите опять в Games, Command Junk, Skinpad и нажимаете сохранить вот это вот. Но я не буду нажимать, так как у меня уже есть свой плащ. Но вы нажмете. И, кстати, не забудьте его переименовать в э, Кэт. Вот так вот. Переименуйте и уже сохраните. Ну а что же? Тем временем мы опять перейдем к тому приложению, где надо всякие файлы перетаскивать и все делать. Что же, вот мы уже и в этом приложении опять. Эм, что же, вот у вас оказывается тут плащ. Вот, как у меня. Э, после чего э, вы должны его э, перетащить в папку cap, Вот так вот. Ну, я уже показывал. И нажать копировать. После чего заменить. Вот, все. И после чего вы заходите в Майнкрафт, и у вас там появляется плащик. И также новая папка, э, которая называется... Ну, там всего лишь воскин один будет. Э, также многие, наверное, зададутся вопросом. А, может, мы не хотим рисовать свой скин плаща, а хотим его скачать где-то с интернета, то на этот вопрос я вам, к сожалению, не смогу ответить, так как я уже пробовал тоже скачать, но тогда у вас скин плаща получится из пикселей каких-то там. Хотя, может, это у меня лагает. Не знаю, можете попробовать. Может, у вас просто получше. У меня просто, может, майн какой-то глючный. Ну, в общем, многие просто сами любят рисовать. Ну, вот я себе тоже скин рисовал плаща хороший, и я его люблю. Мне он нравится. Ну что же. Э -э в общем, на этом все. Да, вот так замудренно надо устанавливать всякие скины. Также не забывайте э, подписываться на канал, ставите лайкусики, если, конечно, вам понравилось это видео. Если нет, конечно, можете и ставить плохие оценки или дизлайки, как и все говорят. Э, ну что же, на этом, как говорится, все. С вами был Гном. И что же, да, да, скоро